Agora a gente vai trabalhar com encaixes, primeiro parado, para começar a produzir movimento nos espaços vazios do corpo do outro. A gente vai fazer o seguinte, quando eu te coloca em qualquer posição, aí, a Anne vai observar a posição que ela está e vai encaixar o corpo dela, o teu corpo, no corpo dela, nos espaços Matearam, sai daí quando fica, fica, né? a Anne fica. Aí, agora a Pamela observa e encaixa nos espaços das à medida que vai encaixando, continua fazendo e ouvindo. À medida que vai encaixando, vai passando a já observar, quando a pessoa encaixa, observa a posição que ela está e já nem se cachorro. Não. Isso vai se tornando mais ligado. Segue fazendo, sigo fazendo. Segue fazendo eu Essa condução, enquanto está sendo feito o exercício, é importante é, no momento em que está sendo feito, tanto para quem está fazendo, ao mesmo tempo que faz também ouve, não precisar parar para ouvir. Pode continuar. percebe que agora elas já não estão se distanciando para saber onde está o corpo da outra. Existe um encaixe que já percebe o encaixe, que já encaixa, já percebe o encaixe, que encaixa. E começa agora tendência é usar sempre pernas e braços para preencher os espaços vazios, mas instiga a pessoa a fazer com a cabeça, com o tronco, com outras partes do corpo. E uma vez que esse fluxo se estabelece, instiga a manter esse fluxo, não aumentar a velocidade, mas manter esse fluxo se aumentar a velocidade eh, vier junto com o fluxo se mantendo sem pausa, aí ok. pessoa vai ter uma experiência diferente. E sempre depois de cada prática é importante ouvir como foi para cada um. Não existe certo ou errado, mas existe uma, um, uma, um caminho por onde tu vai conduzir o, o exercício. E dentro desse caminho por onde tu vai conduzir tem um mundo de possibilidades, que cada um vai ter o seu. Então, né, foi... Ah, é isso que né, dá muita vontade de ir pro contato, assim, quanto mais fluido, mais fluxo, vai criando, vai ficando uma coisa mais intimista, assim. Mas para mim é interessante partir do simples para o complexo ou mais dinâmico, assim, né? Então a gente tem uma tarefa e aí à medida ela vai, vai ficando mais complexa e vai se diversificando. E aí acaba que daqui a pouco não era nem o exercício do início, mas ainda é e o fluxo vai se constituindo, assim. Foi bem, foi bem delicinho de fazer. <laughs> Porque senão dá vontade de já ir no contato desde o início, né? E acho que esses lugares de ir descobrindo outras formas, né? De buscar os espaços também, né? Que a gente. A orelha, o <laughs> nariz, né? a cabeça, cotovelos, depois da talvez ah, um tempo mais para perceber, aproveitar esse fazer um pouco automático dele, né? por isso a importância de, das tarefas para descobrir outras coisas. É, a gente começou bastante pelas extremidades, né? Uhum. E aí depois a coisa foi ficando mais é. tridimensional, uhum. <laughs> assim. foi legal. Foi bom. Legal. É muito bom. E como é que tá a sensação do corpo de vocês depois de fazer? Tá meio vibrando. Tá, é. Sensação de vibração. Uh, acho que principalmente nas últimas partes que a gente gostou uhum. mais, que foram, pra mim foi mais braço e tronco. Então a sensação aqui, dessa parte de cima, tá de vibração, assim, de vivo. É. E acho que essa coisa de a gente vai encontrando um ritmo que não é nem de uma nem de outra, mas que é um ritmo de uma terceira coisa que se forma a partir disso, né? Então isso que é legal, assim, né? Como a gente também vai encontrando, vai negociando, né, possa encontrar esse ritmo que é outro. Né? E isso fica um pouco também no corpo, né? Isso fica um pouco também assim. É uma condução compartilhada, assim. É.